he mule entai mule trege holisos epilisu per iagontos auton tu trochu sunt tribei tus dia tes hoones epigeomenus cocus horis deite apoballe to pituron ho eis ten kisten piptei apo tu alfitu dia siniu kilikiu ec piptontos ec seio menu. Toiaute mule, mulos, proton en heiro mule, eita onike, hydro mule, kai mule nautike, meta tauta he mule anemostrophos, pneumatike.